Noet, noet. Wij zijn er. <laughs> Noet, noet. Oh mijn god. Oh mijn god. <laughs> Zij heeft gewoon snacks. Ja. Ja, waar eh, het vandaan komt. Ja, nou niet alleen in de shirt. Ook in de broek. Precies. Ik zat gewoon te denken aan een lade daaronder of zo. Maar ja. dat zeg ik, wel een fikse lade, maar... Ja, inderdaad daaronder Guido, inderdaad. Ah, Guido's moeder is er natuurlijk weer bij, dus dat zegt weer niks. Ja, je dikke moeder. Nou, Klopt. <laughs> Hallo, ga dan niet voor mij. Hou je back. Lullo, ja hier, krijg even aids. Hier. Ga de vangdoel in of zo. Hier. Ja, zit hem nog te beuken ook. Krijg even alle aids, hier. Oh, we hebben sirenes. Kijk, dat gaat makkelijker. hier, aan de kant. Zit hij nou weer te gieren? <laughs> Jezus. Oh Mogen we ze eh, onderspuiten? Uh, ja, volgens mij fucking lekker. Ja, ga jij beginnen met fucking <laughs> lekker ook echt. Als je echt een goede Pokémon wil zien, dan is X, dan is niet toch de leukste, denk ik. X, Zit je nou gewoon Minecraft-coördinaten te zeggen of is het echt een Pokémon? Nee, het is oprecht Pokémon. Oké. Dat is oprecht een versie van Pokémon. Oh, ik zeg gewoon <laughs> Ja, Wacht even, ja, er komt wat aan. Als iemand tweede ja. hebben heb ik. Oh, kut, verkeerde. <laughs> dat helpt wel. Alles, <laughs> rijden. Houd je kop, kutlesten. Ga er zelf in rijden met je stinkplek. In plaats van ze ons kwamen helpen, hè? Vuile... Ah, ik wilde schieten. <laughs> kan je Hoor je dat ook? ik denk dat we gaan crashen. hey, uh, later. Ja, dat weet Ja, fuck jou, Je Jij bent echt zo'n vieze terenlijn die wij gewoon achterlaat. Ik ga even testen of je banden broer, broederproef zijn, jezus. Broederproof. <laughs> ik kan ook niet praten. <laughs> Hallo, je klinkt nog steeds als een ruimtevaarder. Ja, ik jou in je ruimtevaarder schiet al in banden lekker Wat? Die komt uit de muur. uit de muur, wat de fuck? Fucking Harry Potter shit hier. Zeg. <laughs> Wat doe jij nou, Guido? What the fuck? <laughs> je <laughs> ziet ik nog fucking vingertjes zie ik in één keer. Uh... Oh shit. Oh fuck. Jesus de een kut teef staan, nou dat is op met je kut sirenes. Nee, geen nee, nee, nee, geen opnieuw. Oh shit, oh shit. Ik rijd op de vangrail, wat is dit nou weer dan? Waarom ziet dit eruit als Adolf Hitler? <laughs> Ja. Ik oh, <laughs> oh, fuck. Oh, wat, <laughs> oh, wat doe jij nou? Ja, ik... Oh, oh, ja, we zijn er. <laughs> oh, sorry. Kut, Ik... oh ja, jij vieze, vieze, vuile, afgetrokken trek-Chinees. No, you're not twin. Oh, oh, so, so, <laughs> so. Holy fuck.